大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百三十六讲神药。 对你说什么？心灵的归属。人离本处漂流，好像雀鸟离窝犹飞。人离本处漂流，好像雀鸟离窝犹飞。 家对我们来说呢，并不陌生，因为我们从出生、成长，然后我们自己成家，又结了婚后呢，我们就要持家，所以从整个小到大的一个过程，我们住在父母亲的家。 我们拥有自己的家，那这个整个的家的这样一个概念，对我们来说，我们是非常的清楚，不会陌生。我们自己也体验在这个家里里面，在这个家里面，家可以供养着我们，家可以使我们成长，也教育着我们。所以这个家对我们来说呢，它有一定的这个爱，关注。 然后给我们安全感，然后我们在当中呢，就是渐渐的体验后，我们就学习成长。所以家重要吗？那当然是非常的重要。而今天这样的一个经文里面呢，其实呢，它就是一个家的一个概念。本处呢，那就是讲到家的一个概念，然后雀鸟的窝呢，也就是讲窝。 啊，这个窝就是鸟的家的概念，所以其实经文本身是一个平行的，那就是本处啊人的家，然后鸟的家就是它窝平行，然后它有漂流、游飞，那就是离开了哦，离开后你的这个形容出来的就是什么，就好像是漂流是一个游飞。 所以这是一个平行式的一个经文。那我们在当中呢，那我想是好多人在解释这个经文的时候，他们有不同的看法，不同的看到。有些人当然是明明的之意，他们就是会讲到一个家的概念哦，就是人哦，不可以离开自己的家啊 <laughs> 哦，所以这是一个家的概念。然后有些人呢。 就讲到是什么啊？不可以离开哦，那个婚姻 <laughs> 不可以离开啊。然后也有呢，就讲到这个游子心生哦，这游子他离开自己的家后，他就在外面打拼哦，就好像一个游子，也有这样的概念啊。那那我呢，就从一个属灵的一个角度，我就讲的，就是。 那心灵的家，心灵的归属，而不是讲到实体上的家，实体上的婚姻啊，实体上的这个有子，不是，我是讲到的是形而上的这个一个属灵的一个家。那打从我们人被造，我们大家也应该不会陌生，那就是我们神造了我们。 成为一个有灵的活人，所以有灵的活人，我们就有灵的那一口气。这灵的一口气，就是可以跟神呢有这样的一个密切的一个关系的联系哦。所以呢，在属灵的一个角度呢， <laughs> 我们就称天赋为天赋哦。为什么呢？他是我的天赋，我是他孩子，所以我们就是一个什么，有一个灵里面的一个交流，灵里面的一个关系。 但是呢，那实在的就是在过去，哦，亚当夏娃被造过后，因为犯了罪，那我们的灵啊就有了这个罪的一个问题，那我们就跟神有了一个距离，啊，所以我们在灵里面呢，就是逝去了，那灵里面就好像是漂流的，在灵里面呢。 我们就是一个好像游子这样了，所以离开了伊甸园呢，这个亚当夏娃呢，离开了这个伊甸园呢，那我们人的心灵就开始有这样的一个所谓的空虚，所以啊，我们就没有神的爱，没有神给我们的安全感。 我们里面呢，就是物质上有很多的丰富，有很多的得着，我们有名啊，有利，各种一切，我们得都得着了。但是我们活在世上，就好像就是没有一个方向，我们在人生的意义找不着，我们也没有一个人生的这个永恒的一个盼望。所以很多时候你会发觉到，很多人到了一个某一个年龄啊，啊，某一个年龄。 啊，他就会想到这个灵魂的事情，他会想到呃呃这个灵魂的归属啊，他会想到神，他会讲到信仰的问题，他会想到人生意义的问题。为什么？那就是那个心灵里面，因为我们是上帝吹了一口气啊，给了与我们，可以呢跟我们跟上帝有所的联系。我们的心灵灵性呢，是需要有这个。 归宿需要有个家，但是呢，如果没有信耶稣，我们没有来到上帝的面前，我们就会活在一种空虚当中，我们就是虚空的虚空。所以这个经文里面呢，就是要告诉我们说什么：你人呢，如果你离开了属灵的家，你属灵心灵上是没有一个归处。 你就是漂流人，就好像用这个雀鸟作为一个形容，它离开它的窝，它就到处游飞游飞鸟。在这种情况之下呢，我们就发觉到，哦，我们的心灵里面是一种空虚，灵里面我们找不到上帝给我们的爱，我们找不到上帝给我们的一个安全感，我们也。 特别就是呃，在某一个连续的时候，就想到永生灵魂的事情，就是没有一个盼望，甚至你会害怕，当你离开世上的时候，灵魂去哪里？因为你的心灵是没有归属的。所以今天，假如你是还没有信耶稣基督的人，那你就要去问你：你的灵魂是有归属的吗？ 你是否好像游子这样的在漂流？你是否好像是雀鸟离了窝将游飞？啊，你对于你的人生有什么意义？你的灵魂是有归属的吗？你往后有没有永生的一个盼望呢？如果还没有信主，你要认真的考虑。 你心灵有没有归属？但如果你已经是信主的，那你是称为自己为一个基督徒，那你真的也要去问自己：你今天称为你是一个基督徒，那请问你的心灵是有真正的归属吗？还是你成为一个基督徒，你只是为着你实体上哦，在人生里面所需要的成功、福气、好处啊？ 解决灾难问题等等，只是为了满足这些。但是你心灵是真正的有归属的吗？你真的是跟上帝有这样的一个美好的关系吗？你真的是有这样的一个把握吗？如果你离开世上的时候，你心灵真的有归属，你真的能够到到天堂，真的去到主那里的吗？你就要去问你自己：你真的是有这样的一个把握吗？如果没有， 那你当然去要认真的去思考你的问题所在是在哪里？如果有，你真的是要感谢主了啊！这是神对你说的话，我们一起祷告，天父上帝，我们满心的感谢主你，因为你造我们的人是以其他的万物不一样的，因为你是赐给我们一口有灵的口。 的呃灵气，让我们可以跟神有所的来往，也因为这样，我们就可以有一个属灵的家。我们可以称你为我们的天父，我们也有这个人生的意义，我们也更也有永生的盼望。所以祈求恩主你帮助着我们，让我们珍惜我们有这样的一个属灵的家，存感恩的心。 如果我们没有把握、不确定的话，我们正祈求主你在当中来审查我们，给我们明白、了解我们当中的问题所在。如果在当中有一些人，他们是还没有信主的，他们有这样的一个机会、福气听到这个信息，主啊，你感动他们，让他们好好的去反复思想，让他们的心灵是能够得到这个归属。 有信耶稣基督，让他有永生的盼望。我们把我们每一个恭敬交托在你圣手当中，如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力。欢迎你转发啊！你还没有信主的朋友，转发给他们，让他们得到福音的好处，心灵有归属，爱心支持。 啊，请你啊，可以写下你的感言，分享你的看法，发表你的意见，提出一些的问题。在当中，我们大家在逐你彼此的学习和交流。